Yüreğimin tuzağıdır Sanıdır, sandır Yüreğimin tuzağıdır Sanıdır, sandır Yüreğimin tuzağıdır sana dev sen uyda ketib sani yo'lingda kutarman san esa to'yingda san uchun tuyg'ularim sanga bo'lgan tuyg'ularim o'yin hep Sarıde, efsande, yüreğim bana tuzode Sarıde, hep yüreğim bana tuzode Sarıde, efsande Sana baxtli bo'ldi unutarman eslamayman vaqt o axir yomg'ir ostida qolgan taqdir qani endi balandroq chaqir sitrab ketsin yuzlagan badan kimsasiz yerlar qoldi jim kuyingiz balandroq chaling bir o'zim guvoh yoram olloh so'rasalar qanday muhabbat majnun aynisiga yetisholmadi